ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਰੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਝੰਡੀਆਂ ਸੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਾ ਹੋ ਜਵੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਅੱਕੇ ਪਿਆ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚੇ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਰਾਬੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਟੋਟੇ ਪੁਰਜੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀਰ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟੋਲੂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜੇ ਉਹਨਿਓ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਬੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਸੱਟੇ ਜੀ ਬੱਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਚੁੱਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਆ ਸਟਾਂਕ ਫੀਮ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿੱਤਰੋ ਇਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਕੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਉਹ ਜੜਾ ਚਮਚਾ ਕਹੋਂਦਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਲੋ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਪਏ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਖਾਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਜਾ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰੇ 500 ਦਾ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਫੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲੈਲਾ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਮਾੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕਾਂ ਟਿੱਪੂਆਂ 'ਚ ਨਿਰੀ ਫਰਮੈ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਲੈ ਜਵੋ ਸਿਆਣ ਕੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬਾਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਵਧਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਾ ਗਏ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਵਧਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟ